Bien, comme on est et que j'ai appris qu'on ait un, petit espace de débat, je ne vais pratiquement pas parler <laughs> de la situation de Montpellier. Je vais juste faire quelques rappels. Euh, en mai 2014, euh, la métropole de Montpellier a décidé de revenir à une gestion publique de son service de production et de distribution d'eau potable après 25 ans de gestion privée sur Veolia un contexte euh, politique très particulier a permis au collectif euh, mené par l'association 34 de mettre une forte pression sur les autorités locales. cette pression a été décisive euh, dans la décision du retour en gestion publique. Nous avons exigé non seulement une gestion publique de l'eau, mais aussi une gouvernance plus démocratique et transparente du service, avec une véritable participation des usagers. En particulier, euh, nous avons demandé que le service soit géré par un établissement public avec des représentants des usagers dans son conseil d'administration. Et nous avons demandé aussi euh, que soit créée une commission métropolitaine appelée Observatoire de l'eau, constituée de l'ensemble euh, des parties prenantes, y compris les usagers. Et nous avons obtenu les deux. Donc la régie est opérationnelle depuis le 1er janvier 2016. Euh, L'Observatoire de l'eau Montpellier, qui, est, très fortement inspiré de l'Observatoire parisien de l'eau, a été créé euh, il y a six mois environ, euh, après des négociations assez difficiles avec les services administratifs de, de la métropole. Et sa session inaugurale a eu lieu le 22 mars 2017 et on est actuellement en phase de mise en place de l'observatoire. Alors quel bilan provisoire tire au secours 34 de, cette expérience de remunicipalisation et de mécanisme de participation du public euh, qu'on est en train de mener euh, Première euh, remarque, la mise en place de mécanismes de participation du public dépend du bon vouloir du président de l'intercommunalité et de son vice-président en charge de l'eau et d'assainissement. l'assainissement. Rendre ces mécanismes obligatoires implique une modification de la législation nationale. Et comme à Berlin, il n'y a absolument aucune volonté politique à euh, faire cela. Deuxième remarque, les élus euh, des collectivités locales et plus encore les services administratifs ont une grande méfiance euh, vis-à-vis de la société civile et, craignent que celle-ci mette en cause leur gestion de l'eau. C'est pour cela que les représentants de la société civile sont cooptés en très petit nombre dans le conseil d'administration de la régie, dans la commission consultative des services publics locaux ou dans l'observatoire de l'eau. Par exemple, la métropole de, Montpellier a refusé que Au Secours 34 soit membre de la commission consultative des services publics locaux. On est uniquement membre de l'observatoire de l'eau. Troisième remarque, rien n'est acquis définitivement. Hein. Euh, notre ami Consiglia l'a bien expliqué. Il faut toujours se battre pour les mécanismes de participation du public. Ceux-ci peuvent être vidés de leur contenu à tout moment, ou même disparaître après les prochaines élections municipales. Et on a, nous, une échéance en France en 2020-2021 et euh, ce qui peut se passer, c'est que euh, la régie disparaisse, qu'on revienne en gestion privée et que euh, les mécanismes de participation du public soient complètement supprimés. Donc voilà, il faut tout le temps se battre pour la, participation du public dans la gestion du l'eau.